Maxi, tengo 16 años y quiero ser el próximo American Idol. Hola, soy Pool, tengo 16 años y quiero ser el próximo Miss Universo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz otoño, invierno, primavera, verano, desde el planeta U horario en el que nos están mirando. ¡Salí, negra, salí! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz otoño, invierno, primavera, verano, desde el planeta U horario buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz otoño, invierno, primavera, verano, desde el planeta u horario en el que nos están viendo. Claro, feliz año nuevo. ¿No? No, no. Ah. Otro. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz otoño, invierno, primavera, verano, desde el planeta U horario en el que nos están mirando. Eso lo decía yo. ¿Qué? Que lo, decía yo, boludo, yo soy... ¿Quién lo dice? Y yo, yo escribo guiones. ¿Vos quién sos? Y yo soy Dante, es del canal. tomatela No, pero... Es mi canal, tomatela Nosotros somos todos terrestres llamados Dantes y Alexia. Alex, Alex, A-L-E-X, imbécil. A ah, saber contar. Nosotros somos dos terrícolas llamados Dantes y Alex. Tu mamá es... Bueno, nosotros somos dos terrestres llamados Dantes y Alex. Tu mamá tu mamá es... ¡Puteala! Y este es nuestro primer video para YouTube. ¿El segundo viene después del primero? Ay, sé. Y este es nuestro primer video para YouTube. No, para atrás, los demás. Para... Este es nuestro primer video para YouTube. Eh, nada, pronto ¿El primero viene después del segundo? ¿Qué viene después del tres? Eh, ¡Producción! El 7. Gracias. De vuelta. Y este es nuestro primer video para YouTube. El Eso lo yo. Bueno, la vos entonces. Y bueno, pero estás en mi lugar. Disculpen la calidad, pero tenemos una cámara Así Full HD. Y mientras estamos filmando en la calle... Me la robo un negro. Negro. Calidad, pero nosotros teníamos una cámara... Así tipo Full HD, pero... Y mientras estábamos filmando unas cosas en la calle... Nos... La robo un negro. Un negro puto. Ya las imágenes. Bueno, si les gusta el video pongan me gusta, si no les gusta pongan no me gusta, cualquier crítica aceptada, así que comenten. Si les gusta el video pongan me gusta, si no les gusta pongan me gusta y cualquier crítica aceptada, así que pongan me, gusta. gusta. Si les gusta pongan me gusta, si no les gusta pongan no me gusta. Cualquier crítica constructiva es aceptada, así que comenten y bueno. Twinkie. ¿Qué pasa? <laughs> no, no quiero estar. Bueno, yo digo Twinkie y vos corre, ¿vale? ¿Equipe? Twinkie Antes Antes Antes Antes Antes Antes Antes Antes Antes Antes Antes Antes Me da vergüenza Te da vergüenza Y... Mm. Eh. ¿Sabes qué? ¿Qué? Andá a buscar a Twinkie Yeah. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, frío, otoño, invierno. A la mierda, estoy despedido, despedido, despedido. solo,